Глава третья. Вау, какой большой скелет. У Ван Джена не было возражений. Действительно, он никогда не видел более образованного продавца книжного, чем старый торговец. Даже если его уровня знаний было недостаточно, чтобы удивить профессора университета, но вполне хватало, чтобы заткнуть всех других. «Малыш, жизнь – это удача. Даже если ты хочешь сделать что-нибудь невероятное – Например, пройти через другое измерение. Это тоже зависит от удачи. Удачи на 100%. Метод дыхания, который ты унаследовал, на самом деле является одним из сокровищ человечества. 28. Ха! Тот, кого считают мусором в этом мире, может оказаться гением в другом. Старый торговец, не могли бы вы быть потактичней? Вы действительно не знаете, как нужно утешать людей. Этот старик действительно наслаждался страданиями других. «Хе-хе, <laughs> невидимый не значит несуществующий!» Хихикнул старик. «Старый торговец, у вас температура?» Ван Джен чувствовал, что старик ведет себя странно. Только эта странность его не останавливала. Да, в последние дни Ван Джену здорово не везет. Черт, кажется, я перепил. Голова кружится. Так, я закрываю магазин и пойду отдохну. А ты проваливай. Махнул рукой старый торговец. Ван Джен ухмыльнулся, схватил подарок и исчез, как струйка дыма. Глядя на его спину, старый торговец улыбнулся. 28 очков. Люди этого мира, как они могут понять, что такое талант? Однажды ты всколыхнешь этот мир!» Ван Джен вернулся домой и, как обычно, сперва сделал восемь видов дыхательных упражнений. Иначе он не смог бы успокоиться. Пусть он и был в шоке от последних событий, но он не впал в депрессию. Ван Джен всегда чувствовал, что это удивительно. Действительно ли он должен идти учиться? Думая о том, как он будет сидеть в офисе и писать или чертить днями напролёт, Ван Джен почувствовал головокружение. Ему это на самом деле было неинтересно. Несмотря на то, что он понимал, что ученые – высшее общество человечества. Его взгляд упал на стол, на подарок, который дал ему старый торговец. Ван Джен вскочил на ноги и поднял его. Эта штуковина не была очень тяжелой. Он разорвал газетную обертку и увидел кое-что неожиданное. Серебристый ящик оказался металлическим, и на вид был очень высококачественным, что было странно, учитывая характер старого торговца. Он открыл ящик, и внутри лежал кусок темного металла. На вид он был очень похож на кубик Рубика, с которым он играл в детстве. Но что это за вещь? Перевернув коробку, он увидел, что тут не было приложено никакой инструкции или описания. Ван Джен посмотрел на железный кусок, потер его, постучал. Твердый. Он его даже укусил. Все еще твердый, а зубы почти выпали. Какое у этой игрушки назначение? Скрытое оружие? Если ударить кого-нибудь этой штукой по голове, то человек определенно оказался бы при смерти. Может, там внутри золото? Он быстро поднял рукав и начал яростно тереть металлическую поверхность, просто на случай, если увидит золотой проблеск в темном металле. Ван Джен посмеялся над собой. Это был первый подарок на совершеннолетие, который он получил, и даже если это был всего лишь кусок железа, он все равно был благодарен старому торговцу. Внезапно он ощутил приступ боли. Кусок железа выглядел очень гладким, но вдруг порвал его кожу. Более того, начал высасывать его кровь, как пиявка. Ван Джен мгновенно попытался его выкинуть, но не смог. Произошла вспышка золотого света, и он почувствовал себя так, как будто его только что сбил магнитоплан. Твою мать, даже в трагедии должно быть обоснование сюжета. Это была последняя мысль Ван Джена. Кап, кап, кап. Звук был как у капающей воды. Ван Джен медленно открыл свои глаза. Вокруг было темно. Ну и что это, блин, за место? У него стучало в висках кажется, все части тела в порядке. Он тихо коснулся того, что должно быть полом. Холодный как лед. В этой кромешной тьме ничего не было видно. «Кто-нибудь может включить свет?» – осторожно спросил Ван Джен. За всю свою жизнь он не испытывал ничего более странного. Бам! Вспышка белого света почти ослепила Ван Джена. С большим трудом вернув себе зрение, он увидел перед собой настолько страшную вещь, что его душа ушла в пятки. Перед ним, почти касаясь кончика его носа, стояло красное нечто. «Скелет!» Громовое эхо разнеслось в пространстве, почти оставив Ван Джена без сознания. После крика он понял, что совершенно ничего не изменилось, и почувствовал себя неловко. Все пространство вокруг него оказалось безупречной белой комнатой с квадратными узорами на стенах. И перед ним стояло что-то вроде робота. Но было невозможно понять, зачем кому-то понадобилось сделать его как набор костей. Убийственная эстетика. «Что это, черт возьми, за место? Если есть кто живой, отзовись!» Прокричал Ван Джен. То, что он сегодня увидел – превосходило все вместе взятое за предыдущие 15 лет. Это уже перебор. Как он оказался в этой странной комнате? Инициирую генетическое сканирование. Скелет-робот вдруг протянул руку, и луч красного света окутал Ван Джена. К счастью, это было не больно, даже немного щекотно. Вскоре перед Ван Дженом появилась информационная строка. Ван Джен, мужчина, Примитивные гены полностью сохранились. 15 лет, 10 месяцев. Обозримый генетический результат – 18. Из этой строки больше всего внимания привлекло число. Ван Джен хотел выругаться. «Ну что за хрень? Зачем так издеваться над людьми?» 28 и так было унизительно. Как так получилось, что он потерял еще 10 очков за несколько дней? Если так и продолжится, то его будет невозможно отличить от свиньи. Должно быть, мне просто снится кошмар. Скелет-робот неожиданно отсалютовал. Поздравляем Ван Джена с успешным прохождением теста. Оценка «Гений». Владение потенциалом бога войны. Стопроцентный уровень реализации. Вы хотите инициировать программу суперсолдата? Ван Джен покраснел. Эм, не издевайтесь надо мной. Неважно, что мне не хватает таланта, это было дано моими родителями, и я им очень за это благодарен. В базовом тесте нет неточностей. Вы хотите инициировать программу суперсолдата? Странно, но робот говорил как-то по-доброму. Продолжив свободное общение, Ван Джен очень скоро пришел к пониманию. Это была тренировочная система суперсолдат из какой-то империи Ранд сделанное специально для отбора выдающихся талантов. Кубик Рубика оказался специальным пространством для учений, ход времени внутри которого почти останавливался. Также куб оказался основным оружием убийства Империи Ранд для покорения Вселенной. Но в Галактической Коалиции не было никакой чертовой Империи Ранд. И у них не было технологии остановки времени. Так что все это просто хреновая научная фантастика. «Эй, кто бы меня сейчас не разыгрывал, выпустите меня, или я разозлюсь!» Ван Джен решил серьезно над этим подумать, но три секунды спустя он полностью поверил в происходящее. Робот-скелет выпустил круг плавных электрических атак. Сила оружия иногда может быть очень убедительной. Наблюдая за гнетущим взглядом робота-скелета и его ручной пушкой, мерцающей электричеством, Ван Джен больше не колебался, выбирать ему программу суперсолдата или нет. Только выдающийся талант может признать нынешние тенденции. Таково было семейное правило. Инициирую первый этап программы суперсолдата. Два шара серебряного света появились в воздухе, постепенно кружась вокруг Ван Джена. На этот раз было немного больно. Но Ван Джен стоял с любопытными, широко раскрытыми глазами все перед ним было как во сне. Какой фокус этот старый торговец хочет провернуть? Техника слияния. Три древних иероглифа появились в воздухе. В наши дни такие едва можно было где-то увидеть. Поздравляем, вы подходите для слияния. В Империи Ранд только лишь трое из десяти подходили для этого. Первое задание культивации для достижения небесного уровня – техника 32 ступеней. 32 точки света появились на роботе-скелете. Иван Джен наконец понял, почему у него была такая форма. Яснее быть не могло. В другой параллельной вселенной развитие человечества пошло по другому пути. Наука и технологии существуют, но важнее было почувствовать внутреннюю силу. Как и в генетическом тесте, указания были разные. Так что и результаты также получались разными. Проще говоря, в его мире тело было вспомогательным, опираясь в основном на науку и технологии. В другом – главным было тело, а технологии лишь помогали. Но Ван Джен чувствовал, что другой мир был более пугающим. Объяснения робота-скелета были очень детальными. Похоже, что эту концепцию было трудно понять, но Ван Джен очень ясно все понимал. Это было немного похоже на дыхательную технику восьми шагов – передаваемую из поколения в поколение в его семье, только немного сложнее. Когда Ван Джену было три года, его старик использовал леденцы, чтобы заманить его для начала практики техники дыхания. Кто бы мог подумать, что в конечном итоге это может оказаться полезным здесь. «Нужно ли инициировать технику соединения меридиан?» – спросил робот. Услышав слово «соединение», у Ван Джена возникло странное чувство дискомфорта. Эм, а у меня есть выбор? Нет. Туча светящихся серебряных игл появилась в руке робота. Чёрт, эти штуки больше 30 сантиметров, что он делает? Чёрт возьми, если у меня не было выбора, зачем вообще было спрашивать? Даже у статуи из грязи был свой характер, выругался Ван Джен. Но его мольбы не были услышаны. 32 иглы пронзили тело Ван Джена, всё его тело дрожало, но он сам чувствовал себя нормально. Тремя секундами позже воздух сотрясся криками Ван Джена. За каждой серебряной иглой следовала серебряная струна, через которую мощные электрические потоки вливались в его тело. Соедини свои акупунктурные точки согласно направлению электрических потоков. Руководствуйся собственным разумом. Ван Джен был уже при смерти, но почему-то не потерял сознание. Он тренировал техники культивации или как там её... Бредни сумасшедшего. Тело уже перестало его слушаться. Но в этот момент дыхательная техника восьми шагов, которую он практиковал с детства, начала работать автоматически, странным образом направляя электрические потоки. От восьми этапов она продлилась до 16, а затем снова от 16 до 32. Когда поток направлялся к акупунктурной точки, боль немного ослабевала. Через некоторое количество времени сознание Ван Джена постепенно вернулось, и он сам начал концентрироваться, направляя потоки к остальным точкам. Как только 32 акупунктурные точки соединились в полный круг, электрические потоки исчезли. И за ними исчезло и то интуитивное чувство. Когда Ван Джен снова открыл свои глаза, Робот-скелет все еще стоял перед ним. Поздравляю, рядовой Ван Джен. Вы поставили новый рекорд, завершив начальный цикл за 10 дней. Похвалил его робот и даже по-воински отсалютовал. Слушая эту похвалу, Ван Джен не смел расслабляться ни на секунду. Робот говорил вежливо, но слишком жестоко действовал. «Я могу уйти, да?» «На данном этапе вы должны закрепить технику культивации завершив первую небесную ступень. И в это же время пройти некоторые необходимые тренировки солдат. Сказал робот. Возможно, он хотел казаться немного вежливей, и на самом деле попытался по-человечески улыбнуться, но... Это было стрёмно. Очевидно, робот не разделял гипотезу, что людям необходим отдых, и следующая тренировка началась сразу же. Стойка всадника. Или кибадати. Статичная боевая стойка, использующаяся в японских боевых искусствах. Положение человека в этой стойке похоже на положение всадника, сидящего на лошади. Чёрт, любой, кто раньше целыми днями сидел и не двигался, уже бы, наверное, умер. Он тренировался раньше, отжимался, бегал на длинные дистанции, короткие пробежки, всё в нормальных человеческих пределах. Робот относился к нему довольно уважительно в других вопросах, но как только началась тренировка, его можно было охарактеризовать одним словом «дьявол». Во время первого дня Ван Джен не мог не спросить. «Могу ли я стать суперсолдатом, если так и буду сидеть на корточках?» «Прошу прощения, ваш вопрос за рамками запрограммированных ответов». Ван Джен сдался. На самом деле он чувствовал небольшой прогресс в равновесии. Но чтоб настолько? Как только тренировка начиналась, он не мог останавливаться. Каждое ненужное движение встречалось электрическим ударом. Еще хуже, чем тренировки стойки всадника в течение целого дня, было находиться в полуприседе в течение шести месяцев. Ван Джен задавался вопросом, не деформировались ли его ноги. Но наиболее важным было то, что это было скучно. Невыносимо скучно. Пытаясь не сойти с ума, он обнаружил, что практиковать технику слияния – это единственный способ, которым ему дозволено убивать время. Ван Джен чувствовал, что его оптимизм достиг всех пределов. После шести месяцев робот наконец дал ему другое задание. В пространстве появилось множество колонн, его заданием было пройти по ним. И в чем прикол? Как только он собирался встать на один из них, колонна могла исчезнуть. А что будет, если она исчезнет? Ничего необычного. Он упадет с шести метров и ударится об землю. Как будто Париж на грани смерти. Ван Джен чувствовал себя как во сне. Но боль была такой, что удивительно, что он не лишился жизни. Но оказалось, красный свет Костеголового мог его лечить. Человеческий потенциал проявлял себя только в моменты трудностей. Для того, чтобы не впасть в безумие, Ван Джен каждый день прыгал по колоннам туда-сюда, как кенгуру, постепенно улучшая технику 32 ступеней. Месяцем спустя Ван Джен уже чрезвычайно нагло и уверенно прыгал по колоннам. Ему сказали, что это упражнение называется «столбы цветущей сливы». Такое упражнение на самом деле существует и является обычным для тех, кто занимается шаолиньским ушу. Но это была числовая и графическая перестановка, и как только она отпечаталась в ее мозгу, все стало гораздо проще. «Костеголовый, эта игрушка перестала быть сложной. Я уже достиг максимума». «Да». Робот всегда говорил просто и прямо. После тех колонн появились другие, но их диаметр изменился с 20 сантиметров до 10. 6 метров, правда, остались, но земля под ногами изменилась в густо усеянную гвоздями. «Ну вашу ж мать! У меня ж трипофобия!» Боязнь кластерных отверстий.